আমার হেডফোনটা খারাপ হয়েছে বুঝলি এর জন্য কথা কথা বলতে পারছি না চ চ চ চ চ চ চ এত ফিল চিপ লাগবে চিপ লাগবে চিপ চিপ লাভ লাগবে লাগবে লাগবে কি কি বলতে যাবি কি কি নিবি চিপ চিপ চিপ চিপ এনে আমার কাছে এনে আচ্ছা। ঠিক আছে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস তোকে বান্দা নিয়ে গৃহ কাজে আর এনিমি স্পটেড এ দু নম্বর কাজে বান্দা চল চল চল চল এ বান্দা বান্দা বল ভাই ব্যাক করতে গেছে চলো বল ভাই Double kill. এ রে বাবুল ভাই তোর কাছে মাল বান্দারা তোর কাছে ঠিক আছে Resources here. আমার লাগবে mitigate. Triple kill! Resources here. करना रही उनकी पहले बोली समझ में हाँ resources here Thank you. तब भी लग खाए कि नहीं यार लग रहा नहीं खाया हाँ खाना खाना खाई सुना है यात्रा पुलिस की तू तो से कर रही इतना उठ की दे इसके से टायर है रिसोर्सेज हियर ओ ना ना इसके नो होना था उठ पे कटा तो नीचे लेके जा तो, तीन चिप लगे मिले नीचे हमारे पर ना এখানে বান্দা আছে ভালো করে খেল তাহলেই হবে কিল পাই না আমি এখন হ্যাঁ সে বুঝে হ্যাঁ, কিল করতে দিস আমাকে বান্দা আছে ওখানে হ্যাঁ দেখে উঠিস বারবার করে উঠবি না আগে বলিস గుళ్ళనే అలాగే కలిపినా మార్ గన్న మార్ బస మార్ బస బస బస అలా ఇది కన్నా ఇది కన్నా अरे भाई मार पूरा की कुछ हमें पटा जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी डिवाइड कर दो भाई मेरे पास टोकन है मेरे पास टोकन है हां जल्दी डिवाइड कर जल्दी अरे डिवाइड कर दो अरे बाल भाई तू उठाओ वाला मुझे पार्टनर तादर तादर ही मेरे भाई ने दिया क्या यही फोन लिया है ये जो तो वाला नहीं है यार ये दस में लिया था भाई ম্যাচটা জিততে চেষ্টা করো হ্যাঁ আর একজনই আছে আর একজন আছে পার্টনার অলয় মার অলয় মার অলয় মার Dominated. 然后再走一下。